俺には荷が重かったのか早すぎたのかそんなことない1年かけてメインイベントまでたどり着いたぞ1年前言ったよな日本でてっぺん取るってまだまだ次のツアーもチャンスはあるなんなら吉田彩斗もやってみたいもっともっとたくさん道が広がってくる最後の ゴールはベルトだチャンピオンになってからまた新たな道を考えるもっと強くなって見返してやるまあ、まあ、石田選手、久々に当たって、まあ、試合後、1球1要求されましたけど、石田選手はいかが久々に当たってみたいなちょっと焦ってるのかな、やっぱり悔しかったんじゃないですか、去年戦えなかったのかな。 もどういう選手かっていうのは1年間すっかり忘れてったけで、まあ、ね、突っ込んでこられたその蹴りの重みを感じながらああそういえばこんな選手だったなちょっとずつ思い出してきたんですけど、えー、ちょっとやっぱりタッグマッチだといまいちなんかその完全に伝えきれないあったんででもお客さんの民意をね 伝われば、やっぱり自然と体は組まれるかもしれませんし、まあ、最後、煽ったらあれだけのお客様が、ね、盛り上がってたんで、まあ、彼の熱意っていうのが伝わったんじゃないですかね。はいパートの海野選手とか、はい、一応抜擢的な感じ、はい、これは決して抜擢だとは思わないです、はい、あの 海野翔太ってのは、若い選手の中でね、やっぱり負けん気の強さとか、その前に出ようってものがすごく強い選手なんで、えーまあ、結果的にはメインという形になりましたけど、決して僕は抜擢だとは思わなかったです。むしろ翔太がどんなもの出せるかなと、えー、やっぱりいいもの出してましたよね、はい、見てて。ライオンズゲー今年初めてライオはい、今年もまたラインズゲート、どういう、まあ、コンセプト、高校生の長田さん的には、やっていくという、やっていきたいという。 いますやっぱり若い選手の底辺拡大というかね底上げも含めて、ね、やっぱライオンズゲートとはいえ海野翔太が今日メインを経験したってことは彼にとって大きな経験、ね、今後の大きなプラスになるでしょうしね、まあ、今日また新人が2人デビューしましたけど非常に素材と素質のいい選手なんで、え持ってる運動能力も含めてねすごくいい人材ですけど。 それがやっぱりいい形で伸びてってくれれば、えーまあ、新日本プロレスは明るいなと、はい、思いますね。中田さん本人としては、じゃあ、吉田選手とシン組まれれば全然、まあ、お客様がね、あれだけ望んでたら、嫌だよとは言えませんからね。まあこれがライオンズゲートの売りになっちゃうかもしれない、まあ、去年は決まってて残念な思いっていうのはね、まあ、僕よりも 吉田君の方がそういうのを一緒してその思いがあってようやく怪我が治ったんで気持ちは出てるんだろうけどやっぱちょっとなんていうのかちょっと若干絡まれてるかなってんですそれも若さなんで、ええ、空回りしたいするときはしちゃうってのはそれも経験になってくるわけですからね、ええまあ、長手氏はまだまだ10年20年健在でしょうかですでしょうからね、ええ、もうちょっと戦いたければ そういうチャンスはまだもう20年はあるでしょうから20年ってことは俺70年今月磯ソだから <laughs> でもその1年1年を大事に若い選手にはねあのいろんないい意味の経験を積んでほしいなと思いますはいこんなとこですか、はい ぱ試合はいいですね、久しぶりにやると。はいは最近試合なくないなくない方が逆に忙しくて、えー、逆になんか忙しすぎてでも試合があってこうやっていいやつかけると、えー、あやっぱり自分はまだまだレスラーなんだって実感しますしね、えー、若い選手がガーッと伸び上がってくる見ると伸びてくるのを見ると思いっきり上から、ね、踏み潰してやりたいっていう。えー 思いもありますねいやライオンズゲート久しぶり久しぶりにねライオンズゲートいい汗かきました以上ですどうもありがとうございました、はあ、まずはライオンズゲートで自力でやっと勝つことができてよかったなと自分は去年一度怪我をして穴を開けてしまっているんでもう一度永田裕二に自分という吉田彩斗というレスラーを刻めたと思ってるんで 次こそシングル実現させたいと思ってますまあそういうことや終わりや明日行こうか